وسلم صلى الله على محمد يا ذا الجلال والإكرام بإذن الله بإذن الإسلام صلى فاطمة بنت رسول رسول الله على المصطفى المولى صلى الله عليه محمد محمد شفيع الخلق يوم القيامة صلى الله على الحبيب صلى الله على الحبيب محمد محمد شفيع الخلق يوم القيامة يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا تقبل دعاءنا يا رحمن sampurno sampurna wong alam kabeh wujud pidam kok mukhalafatuhu lil hawadithi wa qiyamu binafsihi wahdaniyah Kudrat, iradat, ilmu hayat sama baswa muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman engsun limanaken malaikat iku kawulane Allah warna-warna rupane warna-warna gawene warna ibadahe tanpa syahwat tanpa nafsu ora bopo ora ibu ora lanang ora wadon ora dahar ora nginom jisime jisem al bangsa luhur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah engsun anak seni setune ora ana pangeran angin Allah angsalkan setunggal kang kuasa dados agen ing wong alam kabeh wajib akil balik ngucap akan ing kalimah abad loro sepisan selawase sunnah wala wali sholat sunnah esok sore la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah